seen télévision Touba TV rawatina ci seen émission bu baax bii di marché Ocass marché Ocass nag di émission boo xamante ni li ci lañ leen di wan les bonnes adresses ak coin yu baax yi nga xamante ni fa ngeen mën a jëlee lépp loo xam ne ni lu baax la ci seen bien-être bu ngeen gisee nag fi nga xam ne moom moom ma wër ngeen xam ne duggati naa ci beneen bërëb bu baax ci yéen fii nag di établissement waa kër Serigne Modou Moustapha Mbacké nekkee fii ci Touba marché Ocass fi nga xam ne fi la Mbacké Touba di tourné jëm ca jumaa ja Fii nag xam ngeen ni fi la bien-être yi nekk fi la bon coin yi nekk fi la yu baax yi nekk établissement boo xam ne nii yaakaar naa ni waa Touba miin nañ ko bu baax a baax ci qualité boo xamante ne nii am na fi ci ay produits am waaye itam ci yomb goo xam ne nii ay njëgam yomb na ko waaye itam mu am yeneen mbir yoo xam ne nii moom moo nekkee ci biir ci ay produits am maanaam ñoom am na ay produits yu baax yoo xamante ne jëm ci ay parfum ay produits cosmétiques yoo xam ne nii ñoom dañ ko agréé maanaam mënoo ko am fenn ci réew mi euh, fu dul fii ci établissement waa kër Serigne Modou Moustapha loolu nag euh, bokk na ci parfum bi ñuy wax parfum bi ñuy wax expo nu di parfum de classe boo xamante ne nii foo ko laal foo jaar rek ñëpp bàyyi la xel di la ko laaj loolu nag ñoom ñoom ñu am agrément bi fii ci réew bu Sénégal mënoo ko am fenn fudul fii nga xamante ne nii moom moo di établissement waa kër Serigne Modou Moustapha Mbacké waaye tam mu am yeneen produit yoo xamante ni am nañ ko lu jëm ci xeetu cuuraay cuuraay de qualité nàkk yoo xamante ni ma nga juree ba jidd waaye nàkk yoo xamante ne ni ñoom ñoo koy defaral seen bopp di ay xeeti parfum ak ay xeeti euh, diw yoo xamante ni boo ñëwee fii ci établissement waa kër Serigne Modou Moustapha Mbacké di nga ko fi fekk waaye tam mu am yenn xeeti accessoires yoo xamante ni ñoo ngi koy jaayaale ci biir waaye tam ngir leeralal yooyu yëpp nag nettali ci làmmiñu borom la dàqee damay ànd ak Serigne Fallou Xuma mi nga xam ne ni waa Touba miin nañ ko ci njaay mu baax waaye tam njaay yu qualité waaye tam ci prix yu abordable mu ànd ak ñun ci xeeti produit yi nga xamante ne nii am na fii ci établissement waa kër Serigne Modou Moustapha Mbacké ci Touba marché Ocass kon topp leen seen biir émission marché Ocass ñu dugg ak yéen ci établissement waa kër Serigne Modou Moustapha Mbacké ci ay baax baaxam dañ ci ànd ak yéen ci mbégte moomu di leen wanaale suñu produit yi nga xam ni moom lañ fas yéene ànd ak yéen jëflante ko yéen incha allah Produit yooyu am na bi ñu leen ciy njëkk a wan mooy produit bi nga xam ne indi leen ko muy produit bu bees ñu tuddee ko Exponew parfum la parfum de classe parfum bu neex awa parfum boo xam ni original parfum la parfum bi da nga koy tuuroo muy des parfum de classe la am na pour jigéen am na pour góor kon parfum yi ay numéro la aussi tamit numéro bu la si neex mën nga xool numéro ba nga xam ne moo la gën a jublu nga jël booba numéro yi tamit aussi dañ ko dañ ko correspondant ak yeneen parfum de classe yi nga xam ne day originale mën na nekk parfum bu 60 000 mu correspondant ak boobu te produit bi xam ne mën naa bañ a cher mais prix bi day yomb ba pare mu nekk parfum de classe merci awa merci awa parce que am nga parfum boo mën a jëndee 50 000 mais dañ la ko defal ci biir expo niw produit bi nga xam ne yow mën nga ko am moins cher mais da ngay xeeñ comme parfum de 50 euh, 000 bi mhm. kon loolu tamit jàpp ndal la ci dëkk bi daal moo tax ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax parfum de exponue la ñu xamal ko client yi bu baax te di sant di gërëm awa mm-hmm. am na yeneen article yoo xam ne gis naa ko ci biir euh, établissement bi Xumaye frère lu jëm ci ay produits cosmétiques mel na ni waa Touba euh, tey bi ñu laajtee gis nañ ni que ñu bëri dañ leen a taamu ngir qualité bi nga xam ne bu ñëwee dañ koy fekk fii mm-hmm. awa merci beaucoup loolu tamit dinaa ci sawar pour tontu la parce que ñun dañuy dañuy dañuy dañoo dañoo adoré maanaam dañoo dañoo fixé wu fexe ba ñun di jaay produit bu original parce que ñun suñu produit bu bu dee si diw cosmétique yi dañuy góorgóorlu ba fexe xañ na lépp mënta mat mais ñu ngi góorgóorlu ba fexe ba saa su ne ñuy jéem a am produit bu original mooy ba xam bu américain bi wala bu français bi wala bu Espagne bi bu dee yooyu produit yi dëppoog li nga xam ne nag mooy ndigal li sëñ bi joxeet jigéen mënta ñàkk bañ a diw waaye amuñu diw bu koy xeesal nañ am diw ak saabam mu garde teewam mais amuñu produit boo xam ni aussi day yàq yaram mën nañ la am produit bu classique boo xam ni Amérique lay nekk wala français mais du yàq sa yaram mën nga diw te tamit di nga dëppoo ndigal li loolu tamit ñun dañ ciy am pas de responsabilité loolu tamit moo tax ñu ciy góorgóorlu baax di bàyyi xel daal ndax it comme ci dëkk bi lañ dëkk bëgg sëñ Tuubaa boole ci doon ci ay taalibe kon war nañoo fexe ba li bëggoon dëkk bi dëkk bëgg ñu ciy góorgóorlu bu baax te loolu ñu ngi ciy wax incha allah. mu mel ne gis naa fi yeneen ci sama bët bi may xool ni muy ay pâte dentifrice yoo xamante ni yaakaar naa ni pour am haleine fraîche yoo xam ne yu original la ak yeneen article yoo xam ne mi ngi ci biir ay déodorant yoo xam ne nii tam euh, yu am am solo la. waaw waaw awa loolu tamit dama ci sawar ba léegi parce que déodorant dañuy def déodorant anti transparent yu baax yu efficace. am na ay sanex si déodorant moana am na aussi pâte original comme li nga laaj noonu filio kari dañ koy def pâte aloe vera original dañ koy def aussi dañuy def ba max fraise original yi lu ci nekk rek awal yu baax yi lañ ciy tàmm ñun parce que donte ay ndaw lañ tamit am na suñ gannaaw bu ñu teete jàppale ñu moom bu baax a baax bàyyiwuñu benn yoon depuis mu teete ñu ci liggéey bi tamit loolu la ñu mas a jàngal parce que moom ab liggéeyam yëpp da koo teg ci lu baax maanaam da koo fëgg fexe ba lu muy favori rek original lay bëgg di am man nag ci loolu moom laa ko jàngee ba tax ma am gëm-gëm boobu man dinaa dégg sax ñu ni Touba dañoo bëgg lu yomb wala lii man gëw ma boobu parce que damaa bëgg gëm ni lu baax lu nekk rek fii la kon lu baax lu nekk man dootuma gisati yombaay ba naay xam baaxaay ba lu yomb sax mën naa yomb ba pare baax sinon sëpp selon ci xéewal gi rek merci waaw lépp tamit mën na dëppoo ak xéewal gi li nga wax ba tey dama lay fekk si parce que des fois nga dajeek parfum bu 1500 boo xam ne dañ ciy mën a jëriñu bu baax awa loolu tamit ndimbal jabo la lépp nag bàyyiwuñ ci dara parce que tamit client yi moo tax ñuy tijji place di xëy di jaay kon client bu ñëw tamit bëgguñu muy ñëw bañ a gis boppam ku dugg rek am nañ yéeney jaay la daal awa loolu tamit maa la koy bàyyiloo xel bu baax laale parfum de classique original yi aussi dañ koy jaay aussi lu mel ni sikki gerlin original dañ koy am dañuy am bleu formel original dañuy am 212 original odyssée mi yaa ki 1 million parfum classe boo bëgg rek fii incha allah boo ñëwee lépp ci gros demi gros ak détail lépp dañ koy am gros ak demi gros ak détail ñetti parti yëpp dañ koy am awa ba ci expo new bi dañ koy am gros ak demi gros ak détail parce que yemuñu tamit si suñ clientèle yi bëgg nañ tamit bépp bu commerçant boo xam ne mel ni ñun ñu ànd liggéey bi comme ça ñu jëflante ci gros bi ak demi gros bi détail aussi clients yi tamit ñu ngi leen ciy sant bu baax wax dëgg yàlla seen taxawaay ak ni ñuy ñëwee ak ni ñu jàppee ñun tamit ñu gën a yokk suñ góorgóorlu comme gën a doonub taalibe gën a doonub donga rek daal fas yéene jëfal sëñ bi li nga xam ne moom la bëgg ci dëkk bi ñu ciy góorgóorlu bu baax ni euh, mënuñoo lim lépp ndax li duuf ci cin li ci nag bi lépp xajandoowul ci cin li xam naa sëñ Fallou day junj noonu rek su ko defee da ngeen di gaaw daw ñëw fi nga xam ne moom moo di établissement waa kër Serigne Modou Moustapha Mbacké Xuma et frère ngeen xool li nga xam ne moom mooy article yi fi nekk yaakaar naa bu ngeen ñëwee leen yëkkati woon di ngeen ko jënd ba jëndaale li nga xamante ne ni euh, bu ngeen di ngeen ko fi gis mu baax ci yéen kon sëñ Fallou lan ngay wax client yi lan lañ lan lañ war a def ba ñëw fi nga xamante ni moom moo di établissement bi ak yan numéro ngay jot joxe pour ku nga xamante ni bëgg na leen a jot wala ndax am ngeen ay vente en ligne yoo xamante ni itam euh, ku toog sa kër yor sa internet di nga mën a jënd li nga xam ne moom moo di say produit fii ci établissement bi. Mm-hmm. waaw loolu awa dañ ciy sawar parce que tamit ñun amuñu lu dul clients yi ñoom dañ leen di sant di leen gërëm parce que jàppale nañ ñu daal ci suñu liggéey parce que ñun saa su ne ñoom ñi ngi sawar pour jënd si suñ produit wu suñ sa waree jënd suñ produit wu ñoom dañ ñuy sas parce que ñun war nañ kon sax saa su ne liñ leen wan rek muy nekk lu baax ba pare yomb ñu ci gis seen bopp ñun ñëpp benn lañ moo tax kon ay doomu ndey rek la ñu mën a tuddee suñu bopp amul kii emploi fii wala fii déedéet ñun ñëpp ay doomu ndey lañ ñoo àndandoo fii takku di liggéey doon ay xale te ñun ñëpp nekk benn bëgg-bëgg bi bëgg am benn ambition bi am suñ gannaaw boo xam ne moo ñu jiital tamit di sant bu baax di ko gërëm ak ay soxnaam yëpp tamit bàyyiwuñ kenn tamit ma wàkk sëriñ Modou Moustapha Mbacke xuma et frère nekkee fii ci marché Ocass fi nga xam ne fi la Mbacke Touba yi di tourné jëm ci fi nga xam ne moom moo di jumaa ja Ah, kon boo gis nañu expo new baa ngi noonu nova baa ngi noonu lépp li nga xamante ne jëm na ci seen bien-être jëm ci seen wàllu produit lipp lèvre ak lépp loo xam ne jëm na ci seen euh, parfum ngir ngeen am xet gu neex ci màggal Serigne Touba gi 18 safar kon mën leen ko am fenn fu fi nga xamante ni moom moo di fii euh, ci Xuma et frère établissement waa kër Serigne Modou Moustapha Mbacké kon daw leen gaaw Numéro yaa ngi noonu di affiché wu ci seen bas wu écran walla ngeen jël numéro yooyu ngeen woo ñi nga xam ne ñoom ñoo fiy liggéeyee bokk na ci ñoom Fàllu Xuma ak Soxna Lóo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di personnel bu aimable bi nga xam ne ñoom ñoo nekkee fii ci waa kër Sëriñ Moodu Mustafaa Mbàkke kon boog gaaw leen gaaw ngeen ñëw fii dañuy jaay gros demi gros ak détail lépp nekk ci ay prix yu abordable yoo xam ne ni mënu leen koo am fenn fu dul établissement waa kër Sëriñ Moodu Mustafaa Mbàkke